Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Und bevor ihr euch fragt, wieso ich so leise rede, heute mache ich für euch SMA. Ich habe hier schon ein paar Sachen hingestellt, aber ich glaube, die kann So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt mir